Bună ziua și la mulți ani pentru anul 2019. Vom începe acest an cu o drujbă, Husqvarna. Este un model 268, un model foarte vechi, produs în jur de anul, anii 90. Așa, ce trebuie să schimbăm uh, setul motor, deci cilindru complet. Pentru asta am uh, desfăcut absolut tot, am curățat carterul bine, Așa vom instala setul motor nou. Este vorba de un set, este vorba de un set Made in Italia. Este o drujbă foarte puternică. Uh, diametrul pistonului este undeva la 50 de milimetri. Este într-un singur uh, segment, deci o să meargă, uh, o să fie foarte turată. Așa, am inspectat colivia cu ace. Este ok putem să începem montajul. Nu uita, săgeata pistonului către evacuare. Punem siguranța prima oară într-o parte. Deci pistonul să vină așa. Ok, intra bine pe canal. Mai verificăm o dată. Da, este în regulă. Punem colivia. Ungem puțin cu ulei bolțul. Așa, este în regulă. Verificăm să nu avem joc. Da, este perfect. Și acum putem să băgăm Uh, mai întrebau diversi dintre dumneavoastră. Deci jocul este vorba, joc axial, sus-jos, nu stânga-dreapta. Deci stânga-dreapta uh, avem joc, ne permite biela să o mișcăm stânga-dreapta, da? Dar nu trebuie să avem joc sus-jos. am băgat bolțul, acum siguranța. Da, a intrat. Acum la fel verificăm să fie intrată bine pe canal. Deci învârtim să fie, da, merge ușor, e intrată bine pe canal. Așa, mai departe o să venim cu garnitura. Am curățat bine locul unde vine garnitura. Așa, apoi cu cilindrul la fel o să lungem interiorul. Așa. Canalul la segment. Acum când o să venim cu segmentul, o să-l plimbăm puțin pe canal pentru a se unge canalul. Da. Venim cu garnitura. Pentru a nu avea probleme cu garnitura, că se mișcă stânga-dreapta, puteți să puneți puțin mastic, da? foarte puțin sub ea, ca atunci când veniți cu cilindrul să nu se, se miște să, să o ciupiți. Ok, i-am pus foarte puțin mastic. Așa, am fixat-o. Acum o să venim cu cilindrul. Deci partea aceasta este admisia, partea aceasta, partea aceasta este evacuarea. Ușor ținem segmentul pe poziție. și acum coborăm ușor cilindrul. Ușor, până intră pe carter. Da, s-a așezat cum trebuie. Verificăm bine, da, este pe poziție. Acum vom veni cu cele patru prezoane da, să-l fixăm puțin. Ok, după ce am fixat, am pus două șuruburi, învârtim ușor motorul, deci ușor la mână, puteți și de, de maror, puteți și de ambreiaj, de ce doriți. Da? Și trebuie să meargă pistonul ușor, da? Este în regulă. Să nu agățe, să fie tot în regulă. Merge perfect, putem să continuăm montajul. Ok, acum strângem definitiv cele patru șuruburi ne strângem foarte bine. Ok. Acum, uh, modelul acesta este o drujbă foarte veche, cum v-am spus, și este una dintre uh, drujbele cu minți, să le spunem, unde uh, după ce am montat cilindrul, putem să venim cu galeria de admisie. Uh, majoritatea drujbelor noi nu-ți mai permite acest lucru. Trebuie galeria de admisie să vină dinainte și coborâtă odată cu cilindru. În schimb setul motor, nu este o problemă. Problema e când vrei să schimbi galeria de admisie, că trebuie să desfaci setul motor ca să umbli la galeria de admisie. Avem aici un cauciuc ce etanșează cele două locașuri, locașul de la cilindru și locașul de la admisie. Ok, mai departe venim cu galeria de admisie. I-am pus garnitură nouă și pe o parte și pe alta și am uh, lipit-o puțin cu mastic. Așa, am venit la locul ei, Apoi o să vină carburatorul. Așa. Acest adaptor unde vine prins filtrul de aer, dar are două șuruburi lungi ce vin și prind carburatorul direct în setul motor. Așa, aici avem pârghia de, de la accelerație. Punem și pârghia de șoc prima oară. funcționează. Așa, să venim cu acest adaptor. Uitați de ce am, am dat cu mastic pe garnituri. Vedeți cât uh, ne chinuim până băgăm șuruburile. În uh, timpul acesta erau foarte mari șansele să cadă uh, garniturile de pe locașul lor și să nu mai etanșeze cum trebuie. Așa, acum strângem acest adaptor care va strânge și carburatorul direct de setul motor. Ok, am strâns bine cele două șuruburi. Da, este în regulă. Ne mutăm la evacuare. avem evacuarea, garnitura, la fel uităm cu puțin, cu puțin mastic Ok. Punem la locul ei. Da? Și venim cu eșapamentul. Da? Împreună cu cele două șuruburi. Ok, am strâns și eșapamentul. Acum, așa arată drujba. putem să-i punem bujia și să o pornim fără nicio problemă. Ce s-a întâmplat anterior? După cum v-am arătat într-un video anterior, așa a făcut un coleg și șurubul acesta de aici, aici sunt două șuruburi, ce vin Uh, să țină filtru de, de aer. Acesta s-a desprins de aici, a căzut în admisie și a intrat exact în motor, unde, uitați ce s-a întâmplat. Deci l-a prins pe admisie și a spart pistonul. Piston nou nouț, setul motor nou nouț, abia ce a mers puțin să-și facă rodajul și de aceea este foarte important să aveți grijă ce faceți, să nu vă grăbiți și uh, <clears throat> carcasele, ele au rolul de a, vă, de a vă proteja pe dumneavoastră de o piesă care poate să sară din drujbă, să vă rănească și de a proteja drujba să nu intre obiecte străine înăuntru. Adică cum ești în pădure și cade o cracă, cade un băz mic, dacă îl prinde tot, este de ajuns încât să se oprească motorul. Nu, uh, nu neapărat să strice motorul, dar se va opri și vă va da multă bătaie de cap. De aceea carcasele au importanța lor. Pe lângă faptul că <clears throat> atunci când merge, uh, drujba, sistemul de răcire îl are în felul următor pe volantă are paleții aceștia care generează un curent ce merge în cavitatea aceasta a cilindrului da? pentru a răci motorul. De aceea sunt foarte importante plasticurile. Nu vă grăbiți, terminați de uh, făcut treaba și apoi uh, porniți și faceți toate reglajele. Deci o să continuăm să o montăm și apoi vom face proba Uitați, deci aici vine acest plastic. Ok, mai avem plasticul acesta ce vine aici, în care se fixează ulterior și filtrul de aer. Deci aici avem acest adaptor pentru filtrul de aer, unde vine filtrul de aer prins. Se prinde cu patru șuruburi, două aici și două în partea din spate. Așa. Apoi aici deasupra vine filtrul de aer. Da? Și apoi carcasa deasupra. Deci cam atât mai avea de uh, montat colegul și nu se mai întâmpla acest incident, să-i spunem, unde vă dați seama, pe lângă muncă a fost și o pagubă materială. Deci, vedeți cât de importante sunt și ce poate să facă un șurbel, ați văzut cât de mic era, avea aproape un centimetru. Și uitați-vă ce pagubă a făcut. Acum continuăm, punem carcasele, punem bujia și o vom porni. S-a auzit și dumneavoastră cum merge o drujbă de aproape 30 de ani, dacă nu chiar mai mult. ok, mai departe clemele de la filtrul de aer ok. Apoi venim cu carcasa superioară Ok. Ok, acum haide să o auziți și cum merge, să-i dăm o pornire, să vedem cum se aude. Uh, aceasta este foarte puternică, deci Ok, e bine. Vin șocul. forță are această, această drujbă de aproape 30 de ani. Mai încercăm o dată. Acum mai rămâne decât să o reglăm și să o lăsăm la rodaj. Cam asta a fost, vă mulțumim pe, pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.